Привет, друзья! Ну что, давненько я с вами не встречался. Почти с Нового года и уже весна. То, что вы все сейчас увидите, это моя песня, которую я написал в самом начале 90-х годов. Помните, был такой ГКЧП, Пуч. Впрочем, многих из вас еще в то время и не было. На музыкальном Олимпе тогда появились Розенбаум, Шафутинский, Вилли Токарев. Ну, <laughs> журналисты назвали этот стиль по-новому – а, шансон. Хотя я считаю, что, да и не только я, э, что шансон – это совсем другое в музыке. Это вот Франция, а, ну, этот стиль музыки только у них. А у нас в этом смысле была всегда песня, которая имела оттенок положительного, и называлась она авторской песней. Это, к примеру, Юрий Висбор, Булата Куджава, Владимир Высоцкий – и имела также оттенок отрицательного, то есть самая настоящая блатная песня под гитару. А если честно, я к такого рода искусству всегда относился отрицательно. Ну сами посудите. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Гоп-стоп, посмотри на эти звезды, посмотри на это небо. Ты видишь это все в последний раз. И за это финку получай, и за это пулю получай, маслину получай. Кто как пел на разные лады. Но, но, но! Никто не знал, что так резко поменяется обстановка в стране, и все, что было запрещено, выплеснулось в эфир на эстраду в виде вот такого искусства. Что поделаешь, населению это нравилось, такой был спрос на песню. И как автора меня эта э, ситуация не обошла стороной, поэтому я сейчас вам предоставлю одну из своих песен вот из этого альбома, который назывался «Так было и со мной». Видите, в то время еще не было лазерных CD. Вот такие компакт-кассеты продавались. И теперь это уже история. Итак, смотрите и слушайте мою очередную песенку. И напоминаю всем, а, и теперь уже окончательно напоминаю, что а, определился я точно с выходом в эфир – по вторникам и пятницам еженедельно. Ну что ж, друзья, пока увидимся в скором времени. А сейчас смотрим и слушаем мою новую песню. Пожалуйста. Текстильщики, печатники, Люблено, приезжай, увидишь, во дела! Люди бегают туда-сюда, туда-сюда И суета, и суета, ой что Текстильщики, печатники, люблено Шум толпы и дым от сигарет Эй, гражданка, вам куда? В Марина Вас подвезу, больше места нет Люблено, мое ты люблено В парке на скамеечках ребятки пьют вино На прудах, как лебеди, лодочки После смены трудовой выпьем, у ее ребятки Что за суета? Люблено, мое ты люблено Люблю вино, люблю вино, люблю вино. Текстильщики, печатники, влюблено. Здесь все еще играют в домино. Дамы за продуктами на всех парах, а их мужья с утра до ночи в гаражах. Текстильщики, печатники, люблено, дымят заводы, грохочут поезда. Известно всем, что тот, кто здесь живет давно, Не поменяет свой адрес никогда. Люблено, мое ты люблено. Парки на скамеечках, ребятки пьют вино, На прудах, как лебеди, лодочки. После смены трудовой выпьем, ой-ой-ой, ребятки, Что за суета? Люблено, мое ты люблено. Люблю вино, люблю вино, люблю вино. люблено В парке на скамеечках ребятки пьют вино На прудах, как лебеди, лодочки После смены трудовой выпьем Ой-ой-ой, ребятки, что за суета? Люблено мое, ты люблено Люблю вино, люблю вино, люблю вино Люблено мое, ты люблено Люблено мое, ты люблено Люблено мое, ты люблено